5000 awali yozikataza pa franc utapalia par mois ikuwe parce franga par mois utalipa biro par mois 10000 francs mwezi moja 10000 yakutia kukesa yakutia ile kwa kule mmoja saidia baba kungu kidogo tuelewana, inaitikiwa kwetu msaada iko metungali kwa chini eh kwa kwamba utateta mil fra mil fra mil fra kufika mercredi tunakabula batu Bengine manaenda angalia mtu mwingine kula nyama laki mwingine angalia nyesi tunakabulana. Na tuko na mama yetu mwa cooperative kumgonja njo mamuke yake. Mimi naweza walingisha damu mchana hapa iko kulenga hapo. Mwenye atakuwa na volonté vile kesho tuende ngalia mama cooperative. Parce que cooperative pas tu ya kilio. Oh, alikufa katuni bakotizene franc. Eh eh kama uko kwa petale pardon, hata kuna mtoto ndika message upe naita mama, mimi kwa petale hivi, hata bapelekeo demi fa parce que tungali tuvide, hatuna tukese kinyama na kubebea tu, na shukuru tulisha saidia batu wengine. Tulikuwa na nani, tunaangalia nani, ilikuwa nani mwenye mgonjwaka Ule kiane tukule tunasino nzanzu eh, tukwa na kiane tumwa nzanzu mwenyazi anakuwa sharje na nini ya, ya WhatsApp yali gonja tulisaidie na kidogo yenyewe likuwa papa idara vile ligonja tulisaidie na kidogo yenyewe likuwa tu kama kwa mgonjwa unagonjesha usinyamase kunyumba ita kutelefoni unaingia petani ita batakuambia angalia wewe na nyinyi banyenye vile mnasikia banjeni kwa hospitali mko na usupra kwenda ngala mwanchako basi taka siku turu wako vile batenda angalia we tunatoa message tu kuna mgonjwa tu tuna visite siku fulani mnakuja tunaenda haya ta kuraji na mtu vraiment mimi nashukuru kila mtu mwenye alifika hapa mimi naanza ile njoo mwisho renyo tu eh mimi narudisha parole kwa moderateur yetu Ebengami eh, na Kombo inade inade eh, ndio kusema union démocrate pour la démocratie et le développement alors il njo parti, ya parti enye miko iko parti à majorité présidentielle tuko euh, parti membre ya union sacrée tuko parti membre ya union sacrée le président moral ya parti njo est yake filombale bofanda alors Président national a parti anasema la il Il faut partir représenter à la à province à Ituri, il faut tout.